Всем привет, с вами Bubble Студио и Байков. Долго думал над освещением для своего небольшого аквариума 45-30-30. Больше склонялся к светодиодным светильникам. То, что предлагают известные бренды, стоит просто космических каких-то денег. Поэтому решил заказать у народных умельцев, так как сам не особо в этом разбираюсь. На питерских форумах особо никого не нашел, не знаю, может плохо искал. Нашел на украинском форуме, договорился. Через полторы недели пришел мне данный светильник. Светильник я заказывал на подвесах. Подвесы сейчас как бы металлические тросики, это я уже сам переделал. Вначале на светильник пришел на таких цепочках. То есть, на мой взгляд, это не очень эстетично выглядит. Это мы переделаем на подвес. Можно было, конечно, тросики и потоньше взять. Так, данный светильник состоит у нас из алюминиевого профиля и пластика. К сети подключается через USB. То есть очень удобно. Просунул, где надо тебе его. Соединил, втыкнул в розетку, все работает, все светится. Также продавец данные светильники оснащает активным охлаждением и контроллером, то есть который регулирует цветовой поток, ночная подсветка и все тому подобное. Так, дальше сам светильник у нас по светодиодам. Вот светодиоды. 1-ваттные 6500 кельвинов, 12000 кельвинов, цианы, красный 625 HM, Общая мощность светильника получается 2260 люмен светового потока. И мощность потребления электроэнергии 20 ватт. Собственно, ну, такой приятный светильник. На ощупь все хорошо сделано. Что давайте, не знаю, посмотрим, как он выглядит на самом аквариуме. Так уже светильник выглядит над аквариумом. Подвесил я его на металлические штанги хромированные для кухни, которые обычно используют. Купить их можете в любом строительном магазине, стоят они копейки, выглядят отлично. Так что светильник мне полностью нравится. Все хорошо, эстетично, красиво. Так что заказывайте, ссылку я оставлю под видео. Ну и все. Подписывайтесь на канал Google+. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.